Mambo vipi mtazamaji wa Stain TV? Karibu katika update za Stain TV na hizi ni update za entertainment. Ninayekusogezea update hizi ni mimi Meki Mchane Mr Ego. Sasa ninayo update nyingine bana, msanii Zuchu kutoka WCB tayari ameshaachia video yake ya ngoma inayoenda kwa jina la Utaniua. Zuchu amekuwa katika mfululizo mzuri wa kutoa kazi nzuri toka atangazwe kama msanii rasmi katika rebo hiyo Kipindi cha hapo nyuma, mafanikio ya Zuchu yamekuwa wazi, kwani amekuwa mwanamuziki mwenye ushawishi ukanda huu wa Afrika Mashariki, hasa kupitia kazi zake kwa mabinti wenye maono kama yake. Aidha, Zuchu ametoka kuchukua tuzo tano za TMA hapo usiku wa kuamkia jana Jumapili, ambapo alipokelewa na meneja wa lebo yake e, ambaye ni mbunge pia Hamis Taletale. Video ya Utaniua imemjumuisha Diamond ndani kama mhusika wa kiume ambapo director Ivan amepewa imani tena humo. Kama umeiangalia video hiyo, unaweza ukaona ni kwa kiasi gani ubunifu umetengenezwa, lakini pia akili iliyotumika katika investment uh, na kumtumia Diamond kama mhusika ama kama video king humo imeleta ubora wa hiyo video, lakini imeboresha video ndani yake, kwa sababu watu wengi wanatamani kumwona Diamond na Zuchu pamoja. Hicho kitu ndo director Ivan, lakini pia wanasema ni mawazo ya Diamond kwa sababu yeye ndo alidirect, lakini hata before video hiyo kutoka tuliwahi kuona vipande vya baadhi ehe, ya matukio wakiwa location na Diamond akiwa ana direct. Hivyo wanasema mchango mkubwa wa hiyo video imeongozwa na Diamond mwenyewe ambaye ameshiriki pia kama muhusika una maoni gani kuhusiana na hili? Unamwona wapi Zuchu kulingana na kazi yake hiyo, lakini pia unaipa asilimia ngapi za ushindi? Shiriki nasi kwenye uwanja wa comment hapo ili tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.